Bé, nosaltres som una entitat sense ànim de lucre, eh, promotora de vehicle elèctric. Vam firmar un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament per desplegar i treballar per la mobilitat elèctrica en el municipi i en la Riera de Caldes. Hem fet eh, diversos tipus de projectes, des de que seria la sensibilització i la divulgació del vehicle elèctric, per exemple vam fer unes mostres de vehicles amb el suport de l'Ajuntament, Eh, després unes xerrades d'experts també hem participat, després també doncs, estem fent un projecte sobre mobilitat elèctrica en, en la Riera de Caldes, una, un concepte més aviat de, de lloguer de vehicle elèctric per, pels usuaris de la Riera de Caldes, i ara recentment estem fent uns, unes, uns assessoraments a empreses que estiguin interessades en avaluar si la seva flota podria tenir total o parcialment eh, vehicles elèctrics. Per tant, eh, jo penso que és una bona trajectòria. Faltaria, per exemple, que a poc a poc poguéssim també anar introduint les energies renovables. Home, eh, queda camí per recórrer en el sentit de que l'administració pública doncs, eh, fa el que pot fer, diguéssim, amb els seus àmbits d'actuació que té, sobretot en el que correspon doncs, als seus equipaments, la seva infraestructura, però el traspàs important és quan eh, això arriba al ciutadà i aquest pas és més, import, és més difícil. Eh? Jo crec que s'estan assentant aquestes bases. Eh, és cert que s'ha començat amb una embranzida molt forta, mm. estem parlant d'una iniciativa molt jove, que li falta doncs, eh, arrelar-se, també entendre una miqueta el context i l'entorn en què està, eh? perquè una cosa és una idea i després la idea s'ha de materialitzar i ha de tenir resultats, i això pues, eh, necessita el seu temps. No? Però bueno, en general, jo, la meva opinió, en el tema que nosaltres estem treballant, que és la mobilitat elèctrica i les energies renovables, doncs, veiem que està fent un bon camí.